がいる僕が見えるのクポあなたたちは選ばれし人クポねじゃあモーグリのお店にようこそ僕が天使のモグヤクポモーグリモグの物語有名なおとぎ話森の妖精モーグリのモグはみんなを幸せにするお店を開いてるのその通り僕はモグに憧れてお店を開いたんだクポ僕たちモーグリが見えるのは 心が綺麗な人だけクポ俺に見えていいのかそれは言わせないでほしいクポ商品はみんなで集めた名品珍品クポモーグリメダルと交換するクポまずは会員になってほしいクポ おぐやはメダルを集めてどうするのもちろんみんなを幸せにするクポそれがモーグリの使命だからクポモグの物語と同じだね何でもや頑張ろうねああ次どうするやけに張り切るなそりゃそうだよでも遊びじゃない仕事だ ええだから張り切るよね確かにそういうやつもいる私そういうやつよろしくね 神羅の兵器に襲われたんだ目玉みたいな形で5体はいた奴ら裏通りの方へ行ったけどこっちに来たら大事だだから腕の立つ奴はいないかと引き受けよう助けてくれるかよかった奴ら侵入者ありってわめきながら裏通りへ向かっていったよくれぐれも気をつけてな 片付ける終わりだはいはい、うよっとそっち行き止まり工事途中でやめちゃったみたい急ぐぞ いや、こん 悟はいいか見極める落ち着いていけいいとこ見せなきゃ

進むぞ番街スラム特製ミートボールはいかが ごめん急いでるの消えろ悪いな悪くない 遊んでいる暇はない邪魔 アバランチのマコーロ爆破はウータイと共謀したおお聞いたぞ倒してくれたんだって市民のマコーロのロボットがスラムで迷子だなんてやっぱり爆発が原因かね奴らマコーロを警備しているつもりで俺を侵入者だと判断したのかああ自分のしていることもわからないなんて哀れなもんだいや神羅の末端なんてそんなもんか機械も兵士も同じだ そんなことははいはいこれで事件は解決これからも何でも屋のクラウドをよろしくお願いしますあおなんか巻き込んで悪かったなとにかくありがとう助かったよあんたを見込んでもう一つ頼みたい武器屋の前に元気のないじいさんがいるはずだ話を聞いてやってくれないかところによっては雨が降るかも アバランチのやつ1番街8番街魔航路が止まったら生活できねえよもうあんたか何でもやって言うのは実は女房の命日なんだが墓参りに行けなくてね墓地に厄介なモンスターが住み着いてしまったんだどうだろう代理で墓参り頼めるだろうか 安くはないぞありがとう墓地は川の先だでも聞くところによると門が施錠されたらしいモンスターのことを知らずに入る人がいないようにね墓地の鍵麦に相談してみる爆破の影響を受けていない区域に拠点を構えている可能性があり分離が道路を狙うなと もしかしてどっちの鍵探してる運がいいなクラウド有名な泥棒が軍から盗み出したんだってモグ屋に渡したからモーグリショップにあるんじゃないかなねえもしかして墓地の鍵ってあるあるクポよさすが僕のお店クポ でメダルかなり集まったキポみんなを幸せにする力溜まってきたキポよかったなクラウドもっと楽しもうじゃあ俺をもっと幸せにしてくれ楽しく笑えるようにメダルが足りないキポそれは大変クラウド探しに行こう頑張ってキポ やるぞ、うん、やるしかない気をつく、えい、えいフォローを頼む私の出番えっ、ててててわほい 刻む見せろこれだやっを立て直すやれるだけやってみるえっいっけ てダメかも。 お祈りしてあげたら俺はいい報告に戻ろうアバランチの魔航路爆破はお前に売る武器はないなぜなら店員はまた世話になっちまったなこれは報酬だ 先生は俺の恩人だそして今じゃあんたも恩人だだからこれは俺の気持ち受け取ってくれ奥さんのお墓きれいにしてお祈りしてきましたああありがとうおかげで気持ちの整理がついたよ女房の墓参りはもうやめにしようと思ってね こんな弱った足腰じゃどうにもこうにも最後になんとか一度だけそう思っていたところにあんたたちが来てくれたもう自力では無理女房にもちゃんと伝わったはずさそんな墓地の鍵だモグヤに返してくれだが私はもうあんたが返してくれよ 報酬として5000もらうぞ 5000? 金金金ああ分かったお前さんの助けはもう借りない鍵は私が返しに行くああ嘆かわしいこれが神羅の世の末路かアバランチの行いに対し多くの住民たちが避難の声を私たち頼りにされてるね ああ市民たちによる楽しくなってきたああじゃあ顔と声に出して何でもや客商売だよそこは任せるいいけどずっとってわけにいかないからそれもそうだなそうだよ私の報酬高いから アバランチのマコーロが川ウーイスラムまでアバランチされないわよの間には模様が広がってい冷戦から5年人々がだをていあエアリスどうお花なかなかいい感じに飾れてるでしょううんとっても素敵でしょそういえば さっきエアリスの家の方に神羅の人がいたわよほら黒いスーツの怖い感じの人あなたがクラウドさんですか元ソルジャーの今は何でもやねえフォリア先生 怒ってるはい怒っています見回りに出た子供たちが帰ってこないんです約束した勉強の時間なのに誰も見回りってハウスの子供たちがやってる恩返しだよねええ寄付のお礼にゴミを拾ったりお使いをしたりかなり好評なんですよその辺りで見ませんでしたかはあ 私夜に予定があってその支度もしなきゃいけないのに探してくる <laughs> ありがとうございます見回りに出ている子供たちは5人手作りの剣を背負っているのですぐにわかると思いますそこに登りたいよ犬怖い 美味しい仕事だったなテレビにも映ったし他に使えそうなものは何でもやご活躍みたいだね間では魔法炉爆破の黒幕とされる魔法炉を狙うなんて卑怯ようわびっくりした見回りの調子どういろいろ観察してるんだいつか作る自分の店のためにお店開くのが夢なんだうん いっぱい稼いでハウスを助けたい先生たちは言わないけどキスがあってもいろいろ苦しいみたいだからあ内緒だぞ話したら罰金だからなう勉強の時間1番街8番街5番街の避難所にはスラムまで見回りの調子どううん <laughs> 今日はゴミ拾いと道案内とおばあさんの散歩の付き添いをしたよ頑張ってるねこれくらい当然だよ寄付のおかげでハウスがあるんだからってもうこんな時間フォリア先生怒ってたわあごめんなさいは予定を変更して市民に 困ってる人を助け回ってるサボテンって情報間違ってかったぜクラウドさんお会いできて光栄であります自分は強い男になりたいでありますソルジャーは憧れでありますすごい気合だね非常時ですから魔航路が爆発して家族を亡くした子供も多いと聞いたであります ハウスにも新しい仲間増えるかもね先生の負担がまた増えるでありますその先生がお前を探しているうっかりでありますハウスに帰還するでありますあもしかして恋に出てたエアリス点検頼めるか洗濯用洗剤最近

壊されてまた戦争が始まるかもって本当かなその前に心配することがあるだろフォリア先生との約束私帰るね知ってるウォールマーケットってえい戦争は終わったと思っていたクラウド見回りの調子どう いつもより街がざわついてる魔航路が爆発したせいかなよく見てるね感心感心だけど何か忘れてないあ勉強する約束ハウスに帰らないとこれで全員だねハウスに戻ろうねえどうしても行く なさいフォリア先生おかげさまで子供たちが帰ってきました助かりましたでは張り切ってお勉強しましょうガマ王が出たぞ前より基地の近くだなんとかしないとなガマ王秘密基地の奥に出るカエルのモンスターだよすっごく凶暴で王冠をかぶってるの多分 モンスターの王様だと思うソルジャーさんなら倒せるよねああしかも簡単になでも俺の報酬は安くはないお金なんかない自警団ならタダだよ他の大人に知らせたら秘密基地が立ち入り禁止になっちゃうあそこはみんなの大事な場所なの宝物あげるから お願いします足りない分は俺が店を出したら払うからどうしてもダメなら自分たちで退治するであります3ギルでどうだえー、秘密基地のガマ王退治は3ギル今回は特別だやった商談成立俺たちの秘密基地よろしく違反は重罪 完成でありますまないよねまたやりたいなああそうだじいちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ の結果だ片付けるやってやるじゃあ、よかったあまり前に出る後ろから消えろ 切り替えよう、うん、悪くない 集中していく投げた落ち着いていけはいはい仕切り直すい集中していく 私の出番行くよまたね したなそっちは任せるいいとこ見せなきゃよしそっちは大丈夫当然の結果だ しかも簡単になやったさすがクラウドこれでみんな安心して遊べるありがとうはいお礼の宝物絶対3ギル分はあると思うよ遊ぶ時間はありませんよ宿題をたっぷり用意しました今日中にやっておくこといいですね 我慢王退治ありがとうございましたさすが先生何でも知ってるねそうありたいんですけどなかなか夢のため仲間のため困っている人のため毎日夢中で走り回っている子供たちあの子たちがつまずいたり転んだりしないように見守ってあげたいんです疲れそうだ <laughs> それはもうでもみんながここを出ていくその日まで応援してるよ見ているよ愛してるよそういう気持ちを伝えたくて本当なら家族からもらえたはずの愛情を他人の私から感じてもらうにはそれくらいしないとって思っていますすごい先輩の見よう見まねです 尊敬する先輩のスタイルを引き継いだというかううんビッグス先輩に比べたら私なんか全然おいけない私そろそろ出ないと用事あるんだった用事っていうか夢ですありがとうございましたなんだろうね先生の夢興味ないね 秘密基地を守ってくれてありがとうお礼に特別にあれに参加できるよう話を通しておいたからもう一度秘密基地に行ってみてよ バランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃっていろんな事件のせいで休んでたクラッシュボックスやっと再開できたよクラウドのおかげだそうだ町内会の前にいる冴えない顔したおっさんが 何でも屋を探してるってよ 一番たくさん箱を壊した人はこの基地の英雄になれるんだよ本当は子供しか参加できないんだけどクラウドは特別に許可してあげる集中していく。 失せろ隙をつく行け悪いな集中していく 一口。 る人を助けもしスンガカンパニー関係者によりますと犯人グループは本社ビルの 響を受けていないと人うを構えている可能性があり軍による大規模な戦争時入らないあのー、ひょっとして噂の何でも屋さんですかああ自分は活力新聞の記者をしているデマンです活力新聞 いつもスラムの悪口書いてるねとんでもない誤解ですスラムの醜い現実を世に知らしめることで目指すべき未来を問いかけているのですで何でも屋さんにちょっとお願いがありましてスラムエンジェルはご存知です正体不明の怪盗スラムエンジェル主にシンラカンパニーの関係者に予告状を出し どんな警備もかいくぐって金品を盗み去る有名だよ盗んだもの貧しい人に配っちゃうのスラムエンジェルはご機嫌取りが得意だからスラムでは人気ですでも泥棒は犯罪です秩序の敵です私は奴の正体を暴きたいんですところが住民の口が硬いのなんのおまけに私記者だとバレて誰も話してくれなくなりました そこで何でも屋さんに取材をお願いしたいのですプレートまで聞いたぞじゃあ空は何でも人助けをしている若い人がいるんですってあらやだ何スラムエンジェル謎よね有名だけど誰も姿を見たことがないの 必ず予告状を出してまるで手品みたいに盗むのよは手品師なんじゃない手品というよりも魔法よだから魔女だって噂もあるし噂でいいなら私だってモンスターが正体だって聞いたわよ私なんてあと20個ぐらい噂知ってますけど アバランチったらこんにちはミレイユさん久しぶりだねエアリス変わった男とつるんでるって聞いたよこの人はミレイユさん町のこと何でも知ってるのこっちはクラウド元ソルジャーですごく強いのうんこれを使えそうだ噂は聞いたよ何でも屋でハウスの子供の憧れ今は活力新聞の依頼で スラムエンジェルを調べてるんだって詳しいな <laughs> 噂話が大好きでねしかしあの下っ端診らもしつこいねあいつの依頼は関係ない話を聞いて俺が興味を持ったそれだけだおやおやあんたもスラムエンジェルに見入られた口だねちょうどいい新しい情報が入ったんだよ ちょっと裏を取ってくるから待ってなあの記者と一緒にさ生命学の本を探しとるアリスこんにちはエアリスに笑顔を分けてもらったおどうでしたミレイユさんわかる最新の情報くれるってミレイユさん あの情報通自分もしつこく食い下がったんですがはぐらかされてしまってどうやって口を終わらせたんですなに年寄りの気まぐれだ気が変わらないうちに教えてください新情報ってスラムエンジェルの目撃んですかそれとも残した痕跡がいいえ奴らのアジトの情報さアジト大スクープだ場所はどこですか 裏道を進んだ先にある物見の高台もう随分使われてない場所だ物見の高台ですねすぐに行ってみますけど別の噂もある近頃その高台にモンスターが住み着いたとかかなり手強いやつらしいそれでも行くとは見上げた記者根性だえ えー、っと <coughs> いや軽率に踏み込むのは記者失格裏付けを取って行動が記者の基本ですからならうってつけがいるじゃないかねえ何でも屋さんもう一仕事頼みます高台の様子を探ってください プレートまで今日も眠れないかもなまたやりたいなね新製品はあんた何でもだろこのまま戦争になっちまう 刻むゲラいえっえっ切る耐えられる連携しようびっくりしたやっここまでよっと 応辺りを調べようか貧しき人々へ援助の品スラムエンジェルがいただきますスラムエンジェルの予告状他には何もなさそうだ戻って終了報告だ さ間違いなく本物ですスラムエンジェルの予告カードですへえこれが有名な予告状かい大発見です他に手がかりはおやこのカードなんか書いてあるしつこき神羅の記者殿へおびき出して少々痛い目に合わせるつもりでしたが 何でも屋と出会うとは幸運でしたねしかし次はどうなることやらご用心あれスラムエンジェルからの警告何でも屋がいなければあんたはモンスターにやられてたってわけかい悪かったね情報通とか言われていい気になって危うくあんたを死なせるところだった まあまあこうして無事だったわけですからこれに懲りず私にも新鮮なスラム情報を流してくださいねスラムエンジェルの予告が出たぞ次はウォールマーケットのドン・コルネオだ待ってましたドンは大物だこれは大事件になるぞちょっとその情報詳しく報酬を取り損ねたほら これを持っていきななに遠慮はいらない出どころはあの記者のポケットだ <laughs> 盗んだんじゃないよ預かっただけさ感心したよさすが噂の何でも屋だそろそろ帰ろっかそんな時間かクラウド仕事受けすぎ 報酬が低すぎるんだお試し期間でしょ我慢我慢さあ帰ろう